هۆنووسیان یەکەم دیبەیتی هۆنووس نووسین و خوێندنەوەی نەوام و کورجی هۆنووسی ماک هۆنووسی بپرس لە ترسی دوژمنانی پرسیار ناوی خوازراوی نادیار پەیامهێنی لە خۆی نا لە ئێستا بە دواوە هەر کاتێک ناوی نادیار پەیامهێنتان دی ئەوە هۆنووسە بیگرن لەسەر پرسیارەکانی پارچە پارچەی بکەن لە خاچی بدەن بە زیندووی بیکەن بە قوڵفەی پۆڵادا ژەهر بڕێژنە داڵانی گوێچکەکانیەوە، بە زیندوویی پێستی بکەن و بیکەنە خوێیاوە، دەستی ڕاست و قاچی چەپی ببڕنەوە لە ملی بدەن بە ئەڵقەتایی ئاگرین بیبەستنەوە با نەوێرێ پرسیار کا. مناڵەکانتان فێر نەکەن وەک هۆنووس پرسیار بکەن نەبادا دوایی ئاسوودە ببن، نەبادا زاناو دانایان لێ دەربچێ، نەکەن مناڵ فێری پرسیار بکەن نەبادا پێیان بڵێن ئێسک گران، نەبادا لە بەرچاوی بێ ڕەنگی مل شۆڕ و ملکەچە بێ پرسیارەکاندا ناشرین ببن. باوەڕت سێدارەیە، دۆگمات تەنافە، زوو بە دەی، بیخە ئەستۆی من کە پرسیم، پرس بەشی خنکاندنە. بە ژنەکات سێدارەیە، کە زیەت تەنافە، زوو بە دەی. کورد بەشی خنکاندنە. نادیار پەیامهێن کە هەر هۆنووسە بەڵام با بڵێین کەسێکی ترە ئا ئا تۆ نازانی لووتی کەمتیارە نەپرسەکان بۆ بۆنکردنی زانینخواز و بپرسەکان چەند بەهێزە زۆربەی کاتیش کەسە نەپرسەکان لە شێوەدا هەر لە کەسە بپرسەکانە چن بەڵام هەندێ جار بە شێوەی جلوبەرگ و ڕوخساریاندا خۆیان جیا دەکەنەوە ئەمانە ئەوانەن کە پلەیان وەرگرتووە و مەدالیای ئازایەتی کراوە بە ڕووخسار و جل و بەرگیانەوە و بە ئاشکرا شانازی بە زانایی خۆیانەوە دەکەن لە نەزانیندا، واتە زانان لە نەزانیندا. نادیار پەیامهێن کەوتە گێڕانەوە. ڕۆژێ کە لە قوتابخانەی ئامادەیی بووم، واتە ساڵی دوو هەزار و دوو، لە وانەیەکدا مامۆستاکەمان پرسی، ئایا زانن تا ئێستا کەسێ کە مێشکی بە زۆرترین ڕێژە بەکارهێنابێ کێیە؟ خوێندکارەکان هەموو بێدەنگ بوون. مامۆستا پاش بێدەنگی خوێندکارەکان بە بزەیەکی هەست کردن بە زیرەکیەوە وتی، ئەنیشتاین. مامۆستا بۆ کەمێکیش هەر تەماشای هەموانی کرد و بێدەنگی باڵی بە سەر پۆلەکەدا کێشا. هەستێکی هەڵەشی لە ناکاو هێرشی بۆ هێنام و بۆ چرکەیەک لەشمی بەکار هێنا و خۆی دەرفیچقاند. هەستە هەڵەشەکەم لە دەممەوە پرسی، چۆن مامۆستا؟ مامۆستا کە خواخوای ئەم پرسیارەی بوو تا زانیاریەکانی مانۆڕ بکا، وتی، بە کۆمپیوتەر توێژینەوەی لەسەر کراوە لە هەموو کەسێک زیاتر مێشکی بەکارهێناوە. ئەگەرچی ئێمە مناڵیی دەوڵەمەنانەمان بەسەر نەبردبوو، بەڵام دەمێ بوو کۆمپیوتەرمان هەبوو. منیش لە چاو زۆربەی خەڵکی هەموو عێڕاقدا زیاتر لە کۆمپیوتەرم دەزانی، بۆیە کە کەسێک زاتی دەکرد باسی کۆمپیوتەر بکا، هەستێکی هەڵمەتبەرم بۆ دەهات و وای دەکرد هەست بکەم ناچارم خۆم هەڵقورتێنمە هەموو باسێکی تەکنەلۆژیاوە، چونکە بواری تەکنەلۆژیام بە هی خۆمە زانی. بۆیە هەستە هەڵەشەکەم خێراتر لە پێشوو، بێ ئەوەی بۆ ڕاوێژی کۆمەڵگا باڵا تواوەکەی ناخم بگەڕێتەوە، کە ئەو کات ئەم کەرملەم ناو نەنابوو هۆنووسی دووەم، خێرا هەڵقورتایەوە و وتی. مامۆستا ئەوە لە کاتێکا ڕاستە بێ کە ئەو تاقیکردنەوە لەسەر مێشکی هەموو مرۆڤێکی تری سەر زەوی کرابێ و لە بەراوردی هەموواندا دەردەکەوێ ئەو لە هەموومان زیاتر مێشکی بەکار هێناوە. مامۆستا وتی. نەخێر. چۆن واڵی؟ ئەمە چۆن ئەمەت هەڵهێنجام؟ من لە ڕاستیدا لەو کەسانە نیم خەڵک بە درۆ بخەمەوە و دیبەیت لەگەڵ هیچ کەسێکا بکەم، بەڵکو زیاتر تەنها خۆم بە بێدەنگی لە شتەکانی چواردەورم ڕادەمێنم و بیردەکەمەوە. پێشم وایە ئەگەر بیرکردنەوەیەکی پێشینەشم نەبوایە، هەرگیز نەمدەتوانی و نەمدەوێرا یەکسەر ئاوها بێ بیرکردنەوە لەگەڵ مامۆستاکەمدا، لەگەڵ سەر گەورەکەمدا خۆم خەمە ناو دیبەیتێکی وەهاوە. هەر لە مناڵیمەوە وا لە مێشکمدا چەسپێنراوە و چەسپاوە کە هەمیشە هەموو گەورەترێک لە تۆ، بە تایبەتی مامۆستاکەت، لە تۆ زیرەکترە و دەبێ لەگەڵیاندا زۆر نەرم و نیان بی، وەک بڵێی مامەڵە لەگەڵ هێلکەدا دەکەی، دەبێ هەرگیز نەهێڵیی بشکێ. چونکە ئێمە لەلایەن کەسانی بچووکەوە فێرکرابووین کە ئەوانەی لە ئێمە گەورەترن، تەنانەت بە خوای دروستکەری هەموو جیهانیشەوە، دەبێ زۆر بە ترساوی و تۆقیوی و ملکەچی و سەرشۆڕی هەمیشە ڕێزیان بگرین، نەکا تووڕە ببن. کۆرپەی تۆقینیان هێنا و بە قوماتەی ڕێز پێچایانەوە و بە زنجیر لە دڵ و مێشکمانیان کڵۆم کرد. یەکێک لە هۆکارە هەرە مەزنەکانیش ئەوە بوو کە نەبادا بوێرین پرسیارێ بکەین کە بە گژ ڕێژەی زیرەکی و ئاستی زانیاری مامۆستاکانماندا بچێتەوە، چونکە پرسیار گەورەترین دوژمنی فێرکارییەکانی ئێمە بوو. تا ئێستاش هەندێ جار تەنانەت کە لە هەواڵی خەڵکانی لە خۆم گەورەتریش دەپرسم، لە ناخمدا بوومەلەرزەیەک ڕوو دەدا. چۆن وێران پرسیار بکەم؟ چۆن ئەبێ مناڵ لە گەورە بپرسێ چۆن بە گەورەتر لە خۆت دەڵێی چۆنی؟ دەبێ هەمیشە ئەو لێت بپرسێ چۆنی؟ دنیا وەهایە و بیکە بە ئەڵقە و بیکە بە جۆتەوە. لە پەروەردەکەی مناڵیمەوە هەمیشە هەوری قێزکردنەوە لە مرۆڤی پرسیارکەر بەسەر ئاسمانی هەرزەکاریمەوە بوو. ئەوەندە تۆقینم لە پرسیار هەبوو کە ئەگەر پرسیاریان لە خۆشم بکردایە نەمدەوێرا هەر پرسیارەکەش ببیستم خۆم لێ کەڕەکەرد نەبادا پرسیار وەک گڕکان بپرژێ و گڕکا ناوەکەیم بەربکەوێ و منیش داخ بکا زۆر زۆری ویست تا ئەم کۆرپە نەفرەتیەم لە ناخمدا خنکاند ئێستاش سێبەری بێشکە پیسەکەی لە دڵ و مێشکمدا ماون و وا کارێک ئەکەم سێبەرەکەشی فڕێ بدەم بەڵام ترسە هەرە گەورەکە ئەوەیە کە برا و باوک و مام و خاڵ و باپیر و باوە گەورانی ئەم کۆرپەیە هەمووان بە چواردەورمەوەن. تا ئێستاش نەموێراوە بڵێم کۆرپەکەتانم کوشت و چیتر ناهێڵم دڵ و مێشکی من ببێ بە لانکە و پێگەی بەرهەمە قێزەونەکانی ئێوە. چیتر بۆتان نییە دەروونی من بۆ درێژکردنەوەی دۆگماکانتان بەکار بهێنن. چیتر ئەم دەروونەمتان نادەمێ ژەهری باوەڕە چەقبەستووەکەتانی تێدا هەڵبگرن. ئەگەر ئێمە پرسیار بکەین لە بێ ڕێزیدا نیە بەڵکو دەزانین کە نازانین و دەمانەوێ بزانین ئەی کە گەورەکان دەزانن ئێمە نەزانین بۆچی توڕە دەبن چ مێشکێک خۆی هەموو زانیاریەکی تێدایە کە دێتە دونیاوە هەموو مێشکێک هەر بە پاچی نایە و چواردەور ژەهراوی دەکەن چۆن دەبێ گەورە لە نەزانی بچوک توڕە ببێ چۆن دەبێ دانا لە ساویلکەیی نادان توڕە ببێ ئایا بەڕاست ترس و تۆقین و خۆشەویستی پێکەوە کار دەکەن پێکەوە دەژین کوا خۆشەویستی و تۆقین پێکەوە دەژین؟ چۆن دەبێ بەهێز کە دەزانێ بەهێزە، مانۆڕی بەهێزیەکەی بەرامبەر بێهێزان بکا؟ چۆن دەبێ ڕووناکی لە تاریکی بترسێ؟ هەمیشە نادان لە دانا و هەمیشەش تاریکی لە ڕووناکی و هەمیشەش بێهێز لە بەهێز ترساون. بەڵام تۆ ئەی بەدبەخت، ئەی خوێندکارە بپرسە چاو نەترسە ئێسک گرانەکەی دەبێ لە هەموو شوێنێک بوون و ئامادەیی خۆت، بێ ویستی خۆت نمایش بکەی، تۆ ئەی ئەو کەسەی بە ڕواڵەت هیچ پرسیارێکت سەبارەت بە گەردوون و دۆگما و باوەڕ نییە و لە ناخیشتدا بناغەی هەموو زانیارییەکت نیشانەیەکی پرسیارە؟ تۆ ئەی ئەو کەسەی بە ڕووخسار زۆر سەنگین دیاری و لە ناخیشتدا ئەوینداری پێکەنینێکی هەمیشەییت؟ تۆ ئەی ئەو کەسەی بە ڕووخسار ڕقت لە هەموو گۆرانییەکە و لە ناخیشتدا هەزاران گۆرانیت ئەزبەر کردووە؟ فەرموو مامۆستاکەت پرسیاری لێ کردی؟ چۆن گەیشتی بەم دەرەنجامە؟ بۆی ڕوون کەرەوە. لە ڕاستیدا لەو ڕۆژانەی مامۆستا ئەو قسەی کرد بابەتێکی تری وەها سەرنجی ڕاکێشابووم و چەند ڕۆژێک بیرم لێکردبووەوە، بۆیە ئەم بابەتەم لەگەڵ مامۆستاکەمدا بەش کرد. مامۆستا، لەم ڕۆژانەدا خزمێکم وتی موهیمترین دەنگ هی برایم تاتڵسە، لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە، بەخوا یاوێنە لە کۆمپیوتەر، تاتڵس تەبەقەیەک لە قوڕگیا هەیە کە کەسی تر نیەتی، ئەڵێن تەنها سەی عەلی ئەسغەرەو تەبەقەی هەبووە، بەڵام ئەویش مردووە. دوو سێ شەو هەر بیرم لەو قسەیە کردەوە، ئێ کوا خۆ دەنگی من لە کۆمپیوتەر نەدراو و بە تەنیشتی تاتڵسێسەوە دانرابێ تا لە بەراوردکاریا بزانرێ دەنگی ئەو موهیمترینە، بۆیە بڕوا ناکەم ئەم زانیاریانە تەندروست بن. باشە بۆچی هەموو ئەفسانەکان کۆن و دوورن؟ هەموو پەڕجووەکان کۆن و دوورن؟ بۆچی ئەفسانەی نوێ و نزیک نین؟ پەڕجووی نوێ و نزیک نین؟ بۆچی دەبێ هەر دەزووی چیرۆکێک کە نەچوو بە کونی دەرزیی لۆژیکدا، هەمیشە دێرین بێ؟ ئەم دەزووە ڕزیوە هیچ قوماشێک پێکۆگرێ نادا، هیچ بەرگێک دروست ناکا، تووڕی دەن. مامۆستا وتی. نا، وا نییە باوکی من، تۆ هەڵە تێگەیشتووی. خۆی کە توێژینەوە لە شتێک ئاکرێ، ژمارەیەک. مامۆستا کۆمەڵێ شتی زۆری وت بەڵام لە ناکاو کۆمەڵگا تواوەکەی ناخم بێدار بووەوە و لە ناخمدا کەوتمە گێژاوی لێپێچینەوەیەکی گەورەوە چۆن وێرام وا بکەم بۆچی ئەم قسەیەم کرد تۆ کێی قسە بکەی چۆن لە خۆتەوە هەڵەوەڕیەکەی چۆنە بێ بە مامۆستا بڵێی وانە ئەوە بۆچی هەمووان تەماشامەکەن ئێستا مامۆستا لێمەدا تۆ بڵێی دەرم نەکەن دوایی ئەڵێن باوکت بێنە باوکم نییە. خوێندکارەکانی چواردەورم بە پێکەنینێکی شادی و گاڵتەجاڕییەوە تەماشایان دەکردم. کوڕێک لە پێشمە وتی، هەی لە تاتڵی سۆس، وریا بن و فڕێنن. هەندێ خوێندکاری تریش هەندێ شتی تریان وت، بەڵام من لە تاو دڵەڕاوکێ ناوەکییەکەم نەمتوانی بە ئاسوودەیی دەروونم بگەم تا بتوانم گوێیان لێ بگرم. دڵنیاش بووم مامۆستا هەر بۆی ڕوون دەکردمەوە کە چۆن هەڵەم، بەڵام نەمدەتوانی ببیستم. تەنها دەم جوڵانم دەبینی. نەمدەزانی چۆن کۆتایی بەم گفتوگۆ نەخوازراوەم بدەم و سەرم لێ هاتبۆوە یەک. لە ناکاو بە خێرایی دەستم هەڵبڕی مامۆستاش فەرمووی لێ کردم و وتم، مامۆستا ئەتوانم بچم بۆ تەوالێت؟ هەموو پۆلەکە لە پرمەی پێکەنینیاندا خوێنکارێ وتی، ئەچێ بۆ تەوالێتەکە گۆرانی ئەڵێ و پشتی برایم تاتڵس ئەشکێنێ. یەکێکیش تر وتی، کورە لە تەوالێتەکە وەنێک گوو هەستاوە دەنگ دەنگ نایەتەوە لەوێش دەنگی خۆش نیە. هەموان بە گاڵتەجاڕیەوە تێر پێم پێکەنین و مامۆستاش بزەیەکی کرد و پاش وچانێک وتی بڕۆ. مامۆستا ڕێگەی دام و لە ڕاستیدا کە بەرەو تەوالێتەکە چووم ئەمزانی ئامانجم چوون بۆ تەوالێت نییە چونکە هەستیاریم بە بەکارهێنانی تەوالێتی تر هەیە جگە لە تەوالێتی خۆم ئەوەندەی بیرم بێ لە هەموو تەمەنمدا لەوە ناچێت دە تەوالێتی جیاوازم تاقی کردبێتەوە بەڵام چوونم بۆ تەوالێت تەنها پاساوێک بوو بۆ خۆدزینەوە لە بوێرییە هەڵچووەکەم و ئامۆژگارییەکانی مامۆستا و گاڵتەپێکردنی هاوپۆلەکانم کە هیچیان هاوڕێم نەبوون. لەبەردەم تەوالێتەکەدا تەماشایەکی چواردەورم کرد و چوومە پشت تەوالێتەکە و بەدزییەوە جگەرەیەکم کێشا. من پانزە ساڵی ڕەبەق لە قۆناغی پێش زانکۆ خوێندکار بووم. باڵەخانەی چوار قوتابخانەم لە سلێمانی و هەولێر گۆڕیوە و هەرگیز بێزم نەدەهات تەوالێتەکانیان بەکاربهێنم. چونکە زۆربەی هەرە زۆری گەلی کورد فێر نەکراون تەوالێت بەکار بهێنن و داوای دەوڵەتیش دەکەن زۆرینەی خەڵکی ئەم نیشتیمانە کە دەچن بۆ تەوالێت وا دەزانن ئیترەوە دواهەمین جارە ئەو تەوالێتە بەکار دەهێنرێ باکیان نیە بیشی تەقێننەوە هەر لە خۆیەو سیفۆن لە ژێریان ئاشکێ من ئەگەر هەوڵیش بدەم ناتوانم سیفۆن بشکێنم تا ئێستاش ئەو پرسیارەم هەیە کە هەموو مرۆڤێک دەبێ ڕۆژانە لانیکەم جارێ بۆ تەوالێت بچێ ڕۆژ نییە بۆ تەوالێت نەچی ئێ هەر شتێ هەموو ڕۆژێ بیکەی بە شێوەیەکی سروشتی ئەبێ تیایدا باش بی کەچی گەلێک لەم کارەدا شکستیان هێناوە کە هەموو ڕۆژ دەبێ بیکەن ئیتر چۆن متمانە بەو کەسانە دەکەی لەم ژیانەدا کارێکیان پێ بسپێری یان دەوڵەت دروست بکەن یان هەر شتێکی کەمێک گرنگ بکەن. گەلێک نەزانن تەوالێت بەکار بهێنن کە هەموو ڕۆژێک ناچارن بەکاری بهێنن چۆن ئەتوانن خوێنکارێکی بپرس و زانینخواز و پرسیارکەر پەرە پێ بدەن زۆر سپاس بۆ گوێگرتنت ئەگەر وات هەست کرد لە هەر وشەیەک تێنەگەیشتووی کە بەکارم هێناوە تکایە سەردانی ماڵپەڕی www.nawa.net بکە ماڵپەڕەکە nawa.net زۆر سپاس.